papalitan natin yung drill chuck ng ating uh, barena. Ito. Kasi loose. Naglulus na siya. Subukan natin palitan. So, bumili ako sa local market. Ito. Halagang 159. So, ito lang gagamitin natin. ito yung ibang drill, yung mga screw dito. pwede mo siyang tanggalin gamit ang screwdriver so ganun din yan kung nakikita nyo may screw sa loob pero dito sa case nito wala siyang screw so babaklasin natin ito So, kailangan natin ipitin to. Pero, ingatan natin itong spring. para hindi magasgas gamit kayo ng alin Thank you. Thank you.